Wo ist die Lösung? Die Schulden sind gestreckt. Bis 2020 werden nur geringe Zinsen gezahlt und keine Schulden zurückgezahlt. Und die Länder, Herr Schäffler, sagen einfach, sparen, sparen, sparen. Wir können es nicht mehr hören. Wir wollen im Euro bleiben, aber wir wollen nicht mehr weiter sparen. Ja, aber... Es wird langsam die Mehrheit innerhalb der Eurozone. Genau, das ist die Frage. Ja? Es, es wird ja so getan, wie wenn das uns jetzt alles nichts kostet. Das ist eine, eine, ein Ammenmärchen. Natürlich kostet das uns was nämlich unsere Altersvorsorge. Die leidet darunter. Die Menschen in Deutschland und in Europa werden enteignet durch die Geldpolitik der, der Notenbank und gleichzeitig durch die Rettungsschirme. Und das ist der Sprengsatz für unsere Gesellschaft. Wir machen uns sehr viel Gedanken über Europa. Ja, das ist alles schön und gut. Aber der Sprengsatz in Deutschland ist die Enteignung der Sparvermögen von uns allen. Und das hängt hier Milliarden ab. Euro haben die Sparerinnen und Sparer in Deutschland schon bezahlt. Da haben Sie recht. Ja, aber ich und die muss Lebenversicherung, werden sukzessive Probleme in Deutschland richtig, kriegen. Wenn die 30-jährige Staatsanleihe nur noch 1% Rendite macht, aber die Lebenversicherung 3% versprechen, dann kann das nicht lange funktionieren. Und auf diesem Weg gehen wir. Und das ist eigentlich der Sprengsatz für unsere Gesellschaft. Und das lassen wir billigend in Kauf, oder das nehmen wir mhm. billigend in Kauf, weil wir die ganzen Rechtsbrüche, die in Europa stattfinden, nicht Beistandsklausel, Fiskalpakt. Wer erinnert sich heute noch an den Fiskalpakt? Stimmt. Kein Mensch. Das war die Bedingung für die Zustimmung zum ESM. Und kein Mensch hält sich dran. Die ja, Franzosen man. nicht, die, die Spanier nicht, nicht, die Italiener die nicht. nicht. doch, ja, das ist doch der Punkt. Also die Balken also wir leben in einem Europa dran, des kollektiven Rechtsbruchs. Und das müssen wir beenden.